今晚你们记得去搜索年二十九发的《疯狂除夕夜》看，这样才有除夕夜内味儿。这是置换魔球那个经典的，先推两边再推中间。这个异度天球好整，这次玩三关，然后玩恐高球。 下面那个星球好像火星。哦，这游戏有盖砖，还行吗？如果在包莱克斯那，我就直接斜跳过去。 前几关有点短，元首要到后面打孔高球的时候才会登场。这里就是方块迷宫哈，有点意思吧？ 这个坡不知道普通球过不过的来，勉强可以。前面那个要快点。 这是个不知道啥玩意，不过先把箱子推了来。这里先研究下，估计要找箱子铺路。 好像直接下来也行。他这箱子放在这么个角落，让我推起来会麻烦一点。关键是这箱子没法打斜，一直都是朝一个方向的。就这样。 应该能过了。这模拟器是不好斜着走吧？就是按两个键很难同时反应。 超级球在这可能可以直接下去，在管子里就让它自动走。 Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Diese Spurke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Klaus, sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können da nicht mehr übermittelt werden. 你干啥呢？ the procession of man. In fact, they looked around the town. von the erwäschers.